जी से निवेदन है राजू भारत माता की भारत माता की आगरा प्रत्याशी अवार्ड पैंतीस के मुन्ना सिंह प्रजापति आपके बीच में इनको आशीर्वाद अपने दीजिए इस मंच पर आराम से हमारी मेयर की प्रत्याशी श्रीमती हेमलता दिवाकर कुशवाहा जी यहाँ से अपने प्रत्याशी हैं राजू कुशवाहा जी एक तस्लीम बालो जी और मुन्ना सिंह प्रजापति जी ओम प्रकाश ठाकर जी ये इसी सराउंडिंग क्षेत्र के प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए आप सबसे अनुरोध है कि दो मशीनें मिलेंगी इस चुनाव में आपको दोनों पे कमल का निशान होगा और दोनों ही कमर पे बटन दबाना है आपको क्योंकि गर्मी बहुत है आपसे विनम्र अनुरोध है कि सुबह 11 बजे से पहले पहले कोशिश कर दीजिए मतदान हो जाए पहले मतदान बाद में जलपान यहाँ सभी महिलाएं जो हमारी बहनें खड़ी हैं इनसे कह रहा हूँ कि अपने अपने घरों में कह दीजिए नाश्ता बाद में मिलेगा पहले मतदान करके आओ वोट डाल के आओ योगी मोदी योगी मोदी भैया भी जी भारी मदद से कमल के फूल का बटन दबा के मिले बहुत हमारी उपलब्धियाँ रही है सबका साथ सबका विकास माननीय नरेंद्र भाटी जी अनुरोध करूंगा बार बार मजबूरी से मंडोली से विजय बना नरेंद्र भाटी